É, estamos aqui participando da Semana Universitária, do qual estamos podendo né, ter essa oportunidade de estar tendo um maior conhecimento, dando mais abrangência a tudo aquilo que a gente já fez durante o curso à distância. Porque a gente conhecer pelo computador, né? É muito diferente de conhecer estar aqui, né? Para mim está sendo um sonho realizado e eu estou tendo a oportunidade né, de conhecer é, os ambientes, né? Eu estou muito feliz de estar aqui. A importância vem é, de todo o processo que tem durante todo o curso, porque a gente passou por tantas dificuldades e muitos dos colegas, no caso, nós estamos vindo aqui seis colegas, e os, não é, numa turma que está aí, não tiveram oportunidade de vir. Então nós vamos terminar o curso conhecendo a UNB. E eles não, eles vão estar é, simplesmente conhecendo através da mídia, da tecnologia. Nós estamos aqui no espaço físico. Daí vem a importância de dizer que tudo aquilo que a gente é, vivenciou com os professores à distância, agora está tendo aquele momento presencial aqui. Para mim está sendo muito importante essa, essa oportunidade de estar aqui nessa semana, né? e, e eu vou levar assim pro resto da minha vida, assim, né, de história acadêmica e esses dias aqui, essa semana, né? Essa oportunidade de estar tá fazendo tantos cursos, né? Tantas, tantas oficinas, rodas de conversas. Então, assim, para mim está sendo de muita importância mesmo, né? Vai ficar marcado, né?